皆さん、こんにちは。筑波大学の荒谷です。このビデオで GADA タウンの高度な機能を説明します。基本的な使い方を知りたい人は、前のビデオを見てください。まず、この下の場で見ると、あの自分の名前をクリックしてきます。ここが、えっ、ー、と、名前及び所属を編集することができます。 他の人に分かりやすい名前を使いましょう。あと、このモニターのアイコンをクリックすると、画面共有ができます。ビデオチャットの時に使いましょう。最後は、この絵文字アイコンをクリックしましょう。ここをいろいろなクリックすると、 あの、その、リアクションが出てきます。ですね。使えるリアクションを修正もできます。例えば、このリアクションをここにセーブして、これもできます。また、1から6までキーボードのキーを押すと、リアクションが出てきます。楽しく使いましょう。 次、この左のバーについて説明します。ここでスペースの全員にテキストメッセージを送ることができます。まず一番下のアイコンをクリックすると、スペースにいる全員が出てきます。誰かにクリックすると、その人にメッセージすることができます。また、この Locate on Map のアイコンをクリックすると、その人までの道がわかります。ですね。あ知り合いを探しているときに、これを使いましょう。あと、チャットのアイコンをクリックすると、チャットメッセージを送ることができます。チャットメッセージが近い人、近い範囲の人 それとも全員、それともま個人に送ることができます。最後に、ゴーストモードを紹介します。スペースに人が多いとき、たまに歩けなくなることがあります。その時、キーボードの G キーを押すと、一旦ゴースト 幽霊になります。ゴーストモードになる間、他の人にまたぐことができます。これでガーダタウンの高度な使い方を紹介しました。皆さん、バーチャルスペースを楽しんでください。あてまい a pessoal!